AK-47 é o porte do homem. Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Marca dois minutos, olha, tu para e pensa. Que se tu brotar no Mandela, é só socadão. O Turuga é chato, brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Pista bonde é foda, eles não amarela. Bota a cara no beco pra tu ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vêm a piranha enriquece. As piranha desce, as piranha desce.